құрметті қазақстандық полиция қызметкерлері сәлім өтеннің шұғыл қараңыз атты ютубтан қарап көрдім да ойланып қалдым обыз керемет айтты керемет үндеу жасады қазақстанның полиция қызметкерлері сен неге көшеге шығып өзіңнің қазақ бауырларыңды таяқпен сабалайсың неге ұрасың сен кімсің құдайдың өкілісің ба сен асырап жатқан халық қой мына мен де сені асырап отырмын мен міне салық төлеймін салықтан сен айлық аласың саған айлық ақшаны тоқаев назарбаев я назарбаев ана миллиардер бала шағасы болат назарбаев беріп жатқан жоқ міне біз беріп жатырмыз ақшаны тиындап жинап жинап жинап сен сол ақшадан айлық алып отырсың сөйтіп отырып сен ақша беріп беріп жатқан адамыңды өзің таяқпен шоқпармен быт шығарып ұрасың сабайсың соғасың неге сен қандай құқығың бар бәріміз де алланың құлымыз сен бол анау жай қарапайым малшы болсын көше сыпырушы болсын ол да сен сияқты адам ол да бір әйелдің қазақтың ішінен шықты қазақтың ұрығынан жаратылды а неге сен оны ұруың керек саған ондай билікті кім берді саған назарбаев ондай билікті берген жоқ айналайын сосын есіңде болсын деймін әр полиция қызметкеріне әскер адамына жауап беретін уақытың келеді бір кезде айналайын қазақстандық полициялар үмітіміз мемлекеттің айнасы сендерсіңдер өзім көп жыл осы полиция қызметінде қызмет атқардым біраз нәрсені көрдім еңбегім жанған жоқ мен киген форманы сендер де киіп жүрсіңдер кімге қалай мына ақпараттық жүйеден бәрін көріп жатырмыз мынау менің жас кезімдегі полициядағы қызмет атқарған кездерімнен сурет мынау менің отличник деген сүйреттерім. жалпы әрине полиция болып істеген жақсы Егерде қызметіңді қызметіңде асыра пайдаланбай халық үшін еңбек етсең керемет жақсы көп жылдар өтіп кетті Өзінің басынан өткенімді айтқым келеді жалпы әділетті адал болыңдар ертең күні бала шағаң бар баратын жерің бар шығатын тауың бар өздеріңнің жолдарыңды өздерің бұзып талқандамаңдар жалпы елге халыққа қарсы шықпаңдар алтындарым полиция қызметкерлері сендерден өтініп сұраймын сәлім өтен керемет айтып жатыр еріксіз амалсыздан шықтым осы айтқым келеді сендерге қызыл жасыл киініп алып билік мен екен деп тек мен керемет екенмін деп ойлап қалмаңдар жалпы өзінің қасқырда қас қылмайды жолдасына дейді өзіңнің еліңе қарсы шаппа шаппаңдар сұранам сендерден көп нәрсе көп дүние басымнан өтті содан ұтқан нәрсем жоқ ұтылдым мына астанадан анау малып айтпа малды байыппа әйтеуір біреуді жиі жиі көрсетіп мен қызметімді атқарып жатырмын мен бүйтіп жатырмын мен сөйтіп жатырмын ол бір айта салған сөз сендерді ертең кім біледі қандай қамыс киерлеріңді кешегі желтоқсанда да көрдім міне мұндағы шешендермен қазақтардың қақтығысы 87-88 ба қайсы ішінде бел ортасында жүрдім несін айтам жалпы елге халыққа қарсы күш қолданып керек емес сендерден үміт бар ертең ертең мамаларың болмаса әйелің шайын қайнатып беріп бір жақсылық күтіп отырады көшеге шығамыз анда барамыз мында барамыз мына заңсыздық деп қояды көтеріліс дейді ойбай ананы бүйтіп жатыр мынаны сөйтіп жатыр дейді барып пайдаланады сонда өзіміздің жылап шыққан аға іні қарындас бауырларымызды жығылғанға жұдырық жасап тепкілеп келеміз жақсы ма содан ләззат аласыңдар ма мен өзім алған жоқпын ләззат бекер істейсіңдер балалар аман болыңдар сендерден үмітіміз көп ертең ел ішіне жау келсе сендермен бірге қанаттас болып тұратын халық сендер бір титтей ғана түк емес бір болар болмас нәрсе ертең осылар сендердің хақ қара халық ауыздарыңа су тамызады сендерді бағып күтіп отыр налог төлеп отыр ал сендер сол жығылғанға жұдырық жасап қайта қайта халықты езгілегендерің болмайды мына теге айтатын сөзімде берекесі кетіп қалды сәлім өтен керемет айтып жатыр жігіттер доғарыңдар егер де қауіпті қылмыскер болса қоғамға қауіпі бар болып танылса жарайды онда түсінуге болады енді көп балалы, аналардың алдынан шығып әке аталардың алдынан шығып керемет бір қорған болмай ақ қойыңдаршы кімнің артын жауып жатсың ба әкеңнің ба шешеңнің ба кімнің артын жауып жатсың әділетсіз қоғамның артын жауып жатсың содан не пайда таптыңдар біздің кезімізде жақсы еді ертең ерте барамыз пяти минутка болады бастықтан тапсырмамызды аламыз түндегі түскен арыздарды бөліп бөліп береді күні бойы сол арызбен жұмыс істейміз барып келеміз халықтың ішінде біте қайнасқанбыз қазіргі сендердің келбеттерің өте сұрқай сөге жамандамаңдар бастықтың алдынан шығасыңдар да қайтсем бес мың теңге табамын деп жаман әрекетсіз заңсыз әрекеттерге барып жатсыңдар заңсыз өзім біте қайнап ортасында көріп жүрмін айтқым да келмейді ұят халыққа қарсы жұдырық жұмсау оны басу қаңтардағы өтікті ыстық су құйып азаптап содан не табасыңдар ұят болады доғарыңдар ақылға келіңдер сендер кеуделеріңде мен менің болса егер де шынында мен деген болсаң айтшы мынауың заңсыз біз ондай істемейміз деп соны ғана айтыңдаршы тек сол заңсыз әрекеттен кетіп қалсаңдар өлмейсіңдер заңсыз әрекеттің бір жағы құрбанымын мені қарап отырғандар біледі көреді абайсызда оқ атылды деп жұмыстан шығарды абайсызда ол қайдан атылды үстіңнен арыз бар ма жоқ абсаматов торғауыт деген прокурор болды сатып алды деген көмекшісі болды ешқандай сол қазір мына менің айтқан сөзімді көтеріп қарасаңдар ешқандай ешкімнің арызы да жоқ ештеме жоқ оқ атылды әйтеуір бір азамат жарақат алды деп жұмыстан шығарды менің 13 жылым күйді ал енді оны ешкім зерттеген де жоқ үстімнен арыз да жоқ ол қайдан келді ол оқ неден болды жоқ сонда 4 миллион сұрады прокурор 4 миллион енді 91 жылы ақшаның ауысып құнсызданып жатқан кезде 4 миллионды қайдан табамын бес балам бар отбасы жағдайы өте ауыр болды жұмыстан әйтеуір кетірді жоқ содан мен өлген жоқпын ешкімнің қатарынан қалған жоқпын талай заңсыздықтарға қарсы тұрып келе жатырмын жалпы айбындарым үндеу сендерге қойыңдар доғарыңдар көшеге шыққан халықты бас салып ұрып соғып тепкілеп машинаға салып соның ішінде ең бір өкінетін жерлері бар сол салып жатқан адамдармен ертең құда құдағи боласыңдар әйтпесе бір қимастарды шығарған жерлеуге өзіміз азақпыз ғой қазақтар сол жерге барамыз жаназада тұрамыз тойларды бірге тойлаймыз біздің жақсы күндеріміз көп сендер кімге қаяққа қарсы шауып жатсыңдар болмайтын әңгіме бұл мына қайта қайта айта беремін мына сәлім өтен көп қарамаушы едім керемет айтты сондай мықты айбалтан керемет болып жатса кейінге сақтап қой керек болады шетіне жау келсе үндеуді қараңдар көріңдер сондай бір керемет өмір сүремін десеңдер жай ғана қарапайым өмір сүріңдер бір біріңді құрметтеңдер қызмет бабында бір біріңе бірің аялаңдар өмір болғаннан кейін аяқ асты болатын сәттер бар жақсыларымызды шығарамыз жамандармен де қоштасамыз жалпы достойный болыңдаршы кімге қаяққа таяқ сілтеп кімнің мүддесін қорғап жатқандарыңды көздеріңді ашып қарайтын уақыт жетті кімнің мүддесін қорғап жүрсіңдер сендер ешқандай халықтың мүддесін қорғап жүрген жоқсыңдар тірі бір халықтың мүддесін қорғап жүрген жоқсыңдар азғындамаңдар алтындарым азғындамаңдар ұят болады мынау керемет ұят нәрсе тағы да көрсетемін осы форманы кигеніме осындай болғаныма өкінемін жылдарым бекер кетті мынау мамандық емес ешқандай мамандық емес бұл менің мамандық емес бұл қолшоқпар қолшоқпар болмаңдар балалар доғарыңдар ақылға келіңдер айтарым сол аман болыңдар мені танығандарың менен зәбір дүрін болса беттеріңе бетім айтыңдар әйтеуір жығылғанды шаман беткенде, сүйеп көтердім сол жылағандарды бірге жыладым соттарында конвойда болдым таможняда да тұрдым патрульда болдым участковыйға да көмекші болып жүгірдім көп нәрселерді басынан өтті осы жылдар ішінде жалпы халыққа қарсы тұрып жылатпаңдар өтінем қояқ қойыңдар заңсыз әрекетке еш уақытта бармаңдар заңда керемет жазылып көрсетіп қойған атқаратын қызметтеріңді ал оның сыртында рамкадан шықпай ақ қойсыңдаршы жақсы аман болыңдар